Kasi di ko na matiis lang Dahan-dahan kitang namimiss lang Ilang beses man nilang aliwin Ikaw at ikaw pa rin Ang gusto kong kinikis lang Ito Yan. Wag na Isa pa Hi Isa pa Ito Kawawa yung bata Yan, pagpalain sana tayo ng Panginoon. Yes. Wow. Putang ina, meron pa. Wala. Sabihan na lang patugtugin mo. Sige, patugtugin natin yan. Huli ka na, baby boy. Bayang ka. Patugtugin na natin. Alright, everybody, if you know this song, Uy, um, gago ka! shut the mo! fuck up. Tangina, <laughs> yan na. If you know this song, Bagal. <laughs> Narinig mo yun? If you know this song, shut, the fuck up! Tangina, Mauhuli pa tayo, butang ka eh. na eh. Ay na! Oo! Ang taray! Naaalala ko mga araw na tayo. Mga ka sa'yo, Hello! Ano yung kanta? Ganun na pala tayo dati kasi Yung tipong kapag lakas masyado. Pakilala. <laughs> o, na-request nyo, diba? Kinikilig. Sinong kinikilig? Ang saya-saya. Kaso lang wala na namin. Paano yun pag nawala? Ah, pababa. Shit. Para ka lang nagano ng bintana. Yeah. One, two, three, go! Pag-ibig mo, pag-ibig mo, lagi kang nasa puso at isip ko. Tangin mo, na nami-miss kita. Na nami-miss Kaso di mo siya miss. Baka di niya ako miss. Ang bibig ko, sa piling ko. Kabisado ka, Kilig. Nasaan pa rin kita, ipagdarasal pa rin. Favorite, ano ko to? Kasi di ko na matiis love Dahan-dahan kitang namimiss love Ilang beses man nilang aliwin Ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis love Di ko mapaya In love ka ba? Hoy, hindi ah, pinatugtog ko lang. Tulig-tulig din tong mga tulonggis na to eh. Papaandaran nyo ako, tapos ngayong sinunod ko kayo. Bibi ka pa rin daw niya. Kanta lang yan, hindi totoo yan. Oo. Oh, oh. Supporta pa rin naman ako sa kanya. Tsaka nakaka-proud talaga. Kasi as castakli, solid. Yun lang, kung gusto niyo ng comment at paulit-ulit na kayo. <laughs> Totoo yun. Alam ko namang kasalanan ko O oh, sinayang ko Tangin na mo, parang feeling ko may kaso. Malabo nang babuksan mo kahit ano pang paghirapan ko Paano ko nga ikaw mo Goods kami Walang problema Pero hanggang doon lang yun Salamat sa pag-ibig mo Ibig mo lagi ka nasa Isip ko No comment for that shit Ma <laughs> Nanami kita sa akin Ikaw pa rin ang baby ko Ang baby ko Sa piling ko Piling ko bang na kung ipagadasal Hoy, walang ganon Kayo lang naman